Chao. Chai con mucha chaclicae. Macho dapo makasa mami no hay. Ale ulu ale ile ale jato ale nae ko chapra pona nae. Chai con mucha chaclicae. mo tu muta paya ko ki wal dalo yo ki wal dalo yo ko manu be mani kula ko tu bay be ka to udu la ando utte to be yo ki wal dalo ko ba po yo bodo no dia sai mo bodo jai kol mo ja jagli gae ma to dapo ma ka sa mo binuae ale ulu ale ile ale jato ale naik kau jap lepon ale palo bubu Baca zaib matolia Eh hey, Bema, papo kata kamu mau habis yuri Weh, mau kuni sebagai kelamu Weh, malu kau ke kata kamu mau tak tuwe nani Kata kami yuri Jaga mulu, jangan jumpa Debu teto sebaya Bilo Bema, mau teruwe Bema no Cucur putih Orang putih mula Dan pulang ia kedah Tuh bayar atajeye Tiga bokok balok soda Orang panggil jula ketere Ore Honila Oge bangke Batopok dago bodoh Eh sedak Naik kata berpok dago bodoh Mudah naik mujum muk Muk mudah adik aku beranuk Aku mukhat duit alcohol moja chagli gae manso dapo makasa mami duae ale ulu ale ile ale janto ale nai ko tablo dalai chai kol moja chagli gae Banu Musi Siapa di dalam zaman Buka pintu banyak-banyak Kawin okdo tak dah Baru apa lama sangat Kelama kawin tanda habis senyak Siapa di dalam zaman Buka pintu banyak-banyak Kawin okdo tak dah Baru apa lama sangat habisnya Buka, buka Tapa kunil itu beko bohong Banga, banga Tapa doh no tupe nganga A, ah, a, ah, a, ah, do, do, do Siapa didak Lejang merah Buka pintu bangak-bangak Kawan nak tak ada Siapa nak tubing ngak Berok apa lama sangat A-a-a-da-da ah, ah, ah, Siapa di dalam jaman Buka pintu bangak-bangak tok dek Berok apa lama sangat Kan lama kawal tenai pintu habis senyak Buka, buka Sapu kuning le tu beku pohon Bangak, bangak Sapa kuno tu beda ngak-ngak Sabu yang luar, ah, kita sakit perut benci lah. Kalu tutup rasa nak goyak korek Tajuk betul payo nak makan Jujur orang jatuh Beduk rumah tapi kita jangan peduli Biar mu baru gayo Yami, We are TPH Tadi dua lagi Boleh pergi Kalau tutup rasa Nak royak kore Rajuk betul Payah nak makan Jujur Oge ogejate bedodumo idotoge yange malu nyogetino kalu demo malu ebokali sajo tomo Perok dah layang mai. Okey, duk, duk nunggu dia duk nyanyi layang mai parok ni se. Siapa di dalam jaman Buka pintu banyak-banyak Kawin odo tak deh Pegok apa lama sangat Kelama kawin tenek habis senya Buka, buka siapa kuni itu beko pohon pagutu bidah nganga a a do do do hey do be da la llama be ay la mola be dia ni we do nyanyi gula da sakati thui ku tengok mungki kau tu aku nanti tak ho munggalok gitu lalu ikut siapa nak မင်းရဘလို့မင်းရဘလို့ကိုတငေါမူ temu soge iku oge ege gi de temu dengan jate iku jate wong lagi ku tengok mungki ku tu aku nana tita ho munggalok itu lalu iku sapa nak kurang mu lebih padaku